Ni pun dah nak expired korang Aku baru perasan aku beli tadi Esok dah nak expired lah Hi guys Assalamualaikum Okay Setiap yang korang dapat depan aku ni Aku ada beberapa jenis susu kurma Dah bulan puasa macam biasalah Susu kurma ni memang famous lah kan Tapi hmm, Tahu tak Inilah kali pertama aku nak minum susu kurma percaya atau tidak itulah kenyataannya okey ini je yang aku dapat jumpa ada lagi brand lain selain Origina, Dash Lady, Farm Fresh, Pokka dan Good Day kita ada juga HL ada Bliss juga ada Summerfeel, apa tak lagi tapi susah nak cari kan ni pun dah nak expired korang aku baru perasan aku beli tadi esok <laughs> dah nak expired ah, so rasa dia mungkin dah out lah mungkin dah stop tahun-tahun lepas ha, yang lainnya aku check lah yang ni beli tiba aku tak check kat Tron dah satu je ok ni aku minum <laughs> last lah ha. tak apa buang masa jomlah kita rasa satu persatu sebelum tu baca doa bismillahirrahmanirrahim Allahumma barikalah tapi aku tak habis kalau aku aku minum sikit-sikit je kan okay? aku akan tuang dalam cawan okay? supaya korang nampak warna-warna dia Okay, ni yang pertama. Original ni ada lagi satu dengan caramel tau. So, aku beli yang susu berperisa kismis dan kurma dengan ekstrak saffron. Ini dia. Aku goncang. Aku nak goncang. Aku nak tunjuk kat korang. Warna dia pekat juga. Okay, dah cukup dah. Jadilah banyak ni je. Bismillah. Fresh milk from Australia katanya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia bila kau buka bau dia memang dah bau kurma tu kuat rasa susu tu Rasa kurma tu kuat juga dengan susu tu Cuma dia tak berapa nak manis Tapi okey lah rasa dia Warna dia pun pekat Wait a minute Ambil sekejap Bila minum tanpa ais ni rasa lain pula kan eh? Ni manis-manis juga sebenarnya. Tapi macam dia rasa caramel pun ada. Tapi aku tak ambil caramel tu. Next aku akan minum Good Day, okay. Ha, Good Day ni selalu tengok layan ni dan Siti Khadijah kurma flavored milk susu berisi kurma. Tapi di Siti Khadijah kali ni ha. Nampak? Ni aku beli kat 7E eh. Semua ni kat 7E kecuali yang Poka ni dekat Petronas, okay. Aku buang je. Okay, warna ni agak cerah sikit berbanding original tadi. So, marilah kita rasa, okay? Bismillahirrahmanirrahim. Bau dia lain sikit. Hmm. Okay, this one pun lebih kurang macam yang Origina tu. Warna dia light sikit tapi rasa dia pun kuat juga rasa kurma dengan susu tu. Cuma dia tak manis. Ha. Tak tahu lah sebab aku letak ais ke tapi memang macam tu aku rasa-rasa dia okay lah. Tapi kuat lah rasa kurma tu juga macam original. So, so far dua-dua okay macam lebih kurang. Okay, seterusnya aku nak rasa susu kurma Dash Lady okay. okay, ini lagi cerah okay. tak nak tuang banyak tak lalu nak minum Dash Lady okay this one Dash Lady bismillah Ini manis. Hmm. Yang eh, ni manis lagi berbanding yang dua tadi. Rasa susu kuat. Rasa kurma tu adalah rasa. Tapi tak adalah kuat sangat. Ha, sudah. Ya, ya, aku pening dah nak bagi nak bagi rating. Okay, next one. Kita akan minum susu kurma daripada Farm Fresh. Okay, Farm Fresh. So far, rasanya lebih kurang je. Oh, ni pekat. Aku tak sure yang ni lagi uh, pekat kat okey ni lebih kurang warna good day tadi lah marilah kita rasa susu farm fresh kurma bismillah mana rasa kurmanya ni rasa susu je eh kuat mungkin adalah hujung-hujung lidah tapi lebih rasa susu Manis-manis susu tu ada manis. Aku rasa memang aku buat ni ikut rutan kesedapannya. Ni aku risau sikit nak minum. Muak dah. Okay, aku kena rasa tanpa ais lepas ni untuk aku judge adakah betul apa yang aku judge tu. Eh tapi bau pun dia kuat tu ini, ni Bocor ke apa Ni aku minum sikit je Last one Poka okay. Dia nama Poka ha, Cerah-cerah ha, sikit Macam Dash Lady tadi ha. Tu Dash Lady lagi cerah Tapi Farm Fresh Original Good Dia lebih pekat lah daripada yang ni Marilah kita cuba yang terakhir Bismillah Ini tawa Rasa susu kurang As kurma apa kurang Dua ni boleh bagi antara yang teratas lah <clears throat> Okay, rasanya aku memang pandai lah aku susun tadi kan ha, Memang dah ikut urutan dah sebenarnya dua ni sebenarnya macam tak memang macam kurang rasa ini macam larut langsung tak ada rasa kurmanya adalah sikit-sikit ni pun sama macam plain eh ni sangat tawar yang ni ha dua ni markah paling rendah yang ni antara atas ah <clears throat> dash lady pun okey not bad cumanya inilah aku rasa maybe good day lah kot paling sedap kot original lebih kurang lah ha, dua ni lebih kurang lah ha. Okay, kalau korang dah pernah rasa yang mana lagi sedap bolehlah komen Tapi yang ni je lah yang aku dapat jumpa Okay Terima kasih pada yang sudah sudi menonton video aku untuk hari ni tak kat sini sajalah Macam biasa jangan lupa untuk tekan butang like dan juga subscribe Pada yang belum subscribe, minta tolong subscribe Okay, bila ada kerajaan maka jumpa lah lagi di next video Bye bye